Thank you. 虹が舞えてここに一人それが答えでしょう街をいと流れる雲も僕のことを嘲笑ってたそれは簡んでとても困難で認めることで前に進めるの 信じられなくて信じたくなくて君の中できっと僕は溶けし 僕を乗せて地球は回る何も知らない顔して回る1秒だけ呼吸を止めて何も言えず立ちすくむ僕それは 足够。